მოგესალმებით თქვენ უყურებთ თავისუფალ ტრიბუნას მეორე არხის პირდაპირ ეთერში ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი იქნება საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან თამარ ხიდაშელი გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე ტრისტან ჯინჭარაძე მოგესალმებით ქალბატონო თამარ მადლობთ ჩვენთან სტუდიაში მოგწერით ძალიან დიდი მადლობა ეთერის დათმობისთვის მადლობთ თქვენ საგარეჯოში ჩვენში იყრით კენჩ საპირებ მაჟორიტარ დეპუტატობას თუ დაიწყო უკვე თქვენი წინასაარჩევნო შეხვედრები მოსახლეობასთან და რა პრიორიტეტებზე იქნება აგებული თქვენი პროგრამა ა რა რა ხანია ჩემი საარჩევნო შეხვედრები წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო უკვე სექტემბრიდან სექტემბრის თვიდან მე მქონდა შეხვედრა პრაქტიკულად ყველა ქართულ და აზერბაიჯანულ სოფელში ანუ შეხვედრების პირველი რაუნდი დავამთავრე მქონდა გასაუბრებები ფაქტიურად ყველა მიზნობრივ ჯგუფთან და გამოიკვეთა ის პრობლემური საკითხები, რომელიც აგარეჯოს მოსახლეობას ყველაზე მეტად აწუხებს. რაც შეეხება ჩემს საარჩევნო პროგრამას, თქვენით რომ ეს შუალედური არჩევნებია, საგარეჯოს მოსახლეობა ირჩევს პარლამენტის გამოკლებულ წევრს, მხოლოდ ერთი წელია დარჩენილი ამ ციკლის დამთავრებამდე. შესაბამისად, ჩემი საარჩევნო პროგრამა იქნება ქართული ოცნების იმ პროგრამის გაგრძელება, რითაც ქართული ოცნების კოალიცია ხელისუფლებაში მოვიდა 2012 წელს და ჩემის მხრივ, ჩემი წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, მე იურისტი ვარ, ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით მუშაობდი მრავალი წლის განმავლობაში არასამთავრობო ორგანიზაციებში და საერთაშორისო ორგანიზაციებში და ჩემი მთავარი დაპირება იმის გარდა რომ დავეხმარები საგარეჯოელებს ყოველდღიური პრობლემების მოგვარებაში იქნება ეს შუამდგომლობის გზით თუ ლობირების თუ მონიტორინგის გზით, ასევე იქნება მე ვიქნები თითოეული საგარეჯოელის უფლებების დამცველი პარლამენტში, სადეპუტატო უფლებამოსილების ფარგლებში. თქვენ აქტიურად ხვდებით მოსახლეობას რა პრობლემების გამოყოფა შეიძლება თან ყველაზე მეტად რა პრობლემების წინაშე არიან დღეს ისინი და თქვენი როგორც მომავალი დეპუტატის დაუშვათ ხედვები როგორი არის ამ პრობლემების გადაჭრის კუთხით ა იცით რომ რთველი რთველის პერიოდია კახეთში ყველაზე სერიოზული პრობლემაა რასაც მოსახლეობა პრობლემათა სახელებდა განსაკუთრებით ქართულ სოფლებში ეს იყო ყურძნის ფასთან და ყურძნის ჩაბარებასთან დაკავშირებული პრობლემები თუმცა იმ პოზიციას რომელიც სახელმწიფოს ჰქონდა მოსახლეობა მეტნაკლებად გაგებით ხდებოდა რომ სახელმწიფო აგრძელებს სუბსიდირებას ამ მიმართულებით არ დარჩება ყურძენი ჩაუბარებელი და სახელმწიფო ცდილობს ყველანაირად რომ ამ პროცესის რეგულირება მოახდინოს ისე რომ გლეხები არ დარჩნენ ასე ვთქვათ შემოსავლის გარეშე სხვა პრობლემები რომელზეც მოსახლეობა მთავრობა ძირითადად აპელირებს, ეს არის ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემები, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციაში შედის და ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უნდა დაარეგულიროს წესით. ეს არის წყალთან დაკავშირებული პრობლემები, ეს არის ზოგიერთ სოფელში გაზიფიცირების პრობლემა, ეს არის ასევე გზების, შიდა გზების მოწესრიგების პრობლემა. აი ეს სამი ძირითადი საკითხია, რომელზეც მოსახლეობა ყურადღებას ამახვილებს. საგარეჯოს ბიუჯეტის სამწუხაროდ არ არის ძალიან დიდი, ჩვენ ვიცით რომ თვითონ სახელმწიფო ბიუჯეტის მოცულობიდან გამომდინარე, ჩემი თავარი დაპირება იქნება რომ მე უნდა ვეცადო რომ ცენტრალური ბიუჯეტიდან მეტი ტრანსფერები წარმოვიდეს საგარეჯოს მიმართულებით იმისთვის რომ მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდეს. თუმცა სახელმწიფო ისედაც გეგმავს მომავალ წელს 2016 წელს მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას თუ დამატებით შევძლებთ რამეს, ამასაც რა თქმა უნდა მაქსიმალურ ძალისხმევას მოვახმარო რომ დამატებით იქნება ეს საბიუჯეტო სახსრების მოზიდვა თუ დონორების ყურადღების მოზიდვა საგარეჯოსკენ. ბოლო დროს ჩვენ გვესმის და ვხედავთ ზოგადად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების მოსახლეობის კომენტარებს, მათ შორის საგარეჯოს მოსახლეობისას, რომლებიც აცხადებენ, რომ წინა დეპუტატი თინა ხიდაშელი ერთგვარად არ აქცევდა მათ სათანადო ყურადღებას. თქვენი დეპუტატობის შემთხვევაში აძლევთ თუ არა გარანტიას მოსახლეობას, რომ ისინი არ დარჩებიან ყურადღებოთ და ზოგადად აი ამ კომენტარებზე თქვენ რა პოზიცია გაქვთ და რა კომენტარს გააკეთებდით აი ამ ტიპის განცხადებებს? მე ცოტა გაზვიადებულად მეჩვენება მსგავსი ტიპის კომენტარები და არ დაგეთანხმებით ამ შეფასებაში რომ თინახი და შელისაქმიანობას არაფასებენ დადებითად კვირის პალიტრის გამოკითხვის მიხედვით თინახი და შელი მიჩნეულია ყველაზე გავლენიან პოლიტიკოსად მარტო ერთი მიღწევა რომ დავასახელოთ რომ საბავშვო ბაღებში უფასო არის ბავშვის მიყვანა ეს თინახი და შელის დამსახურება ესეც საკმარისი იქნებოდა მე მგონი ამისი სამწლიანი მაჟორიტარობის შესაფასებლად თუმცა ის რაც შეეხება მე როგორი დეპუტატი ვიქნები, ყველა შეხვედრაზე ამაზე ვამახვილებ ყურადღებას, რომ მე ვიქნები მაქსიმალურად ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ყურადღებიანი მაჟორიტარი დეპუტატი. საერთოდ მაჟორიტარი დეპუტატების ხვედრი საკმაოდ მძიმე არის, იმიტომ რომ ერთის მხრივ მას კონკრეტული რეგიონი ირჩევს და მეორის მხრივ საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით იქნება ეს მაჟორიტარი თუ პროპორციული სიით არჩეული დეპუტატი არის მთელი საქართველოს წარმომადგენელი. ასე რომ მხოლოდ საგარეჯოს მოსახლეობის ინტერესების დაცვაზე ან კონკრეტული რაიონის ინტერესების დაცვაზე მაჟორიტარმა არ უნდა იზრუნოს, ის არის მთელი საქართველოს წარმომადგენელი და საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მქონე პროექტებზე და კანონმდებლობაზე უნდა იმუშაოს. როგორც თავიდანვე აღნიშნე და საზოგადოებამაც იცის, მე მაქვს კონკრეტული გამოცდილება ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ ამ ამ კუთხით უნდა ჩავერთო და სერიოზული სამუშაო უნდა გავწიო, ამიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემური მიმართულებაა. ძალკეული სამინისტროები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ძალკეულ საკანონმდებლო წინადადებებზე მუშაობენ, სადაც რომელთა მომზადებაში სხვა მანდატით მეთანაც ვიყავი ჩართული და ამ კანონ პროექტების პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში და ისინი აუცილებლად მოხდება, აი ეს ეხება ქალთა შრომით უფლებებს, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას, სახალხო დამცველის მანდატის გაძლიერებას. აი ეს კონკრეტული რამდენიმე მაგალითზე ჩამოვთავოთ, აი ამ კანონ პროექტების, ასე თქვათ, საბოლოო სახის მიცემაში, კანონის სახის მიცემაში მე ვიქნები ქალები ძალიან აქტიურად ჩართული. ბუნებრივია, აუცილებლად უნდა გითხოთ თქვენს კონკურენტებს, ვინაიდან რამდენიმე თვის წინ ვრცელდებოდა საკმაოდ გაუგებარი ინფორმაცია, თითქოს ქართული ოცნება მხარს უჭერს ადგილობრივ არჩევნებში ირმაინაშვილის კანდიდატურას. ამასთან დაკავშირებით თქვენ გამართეთ ბრიფინგი და აცხადებთ, რომ ირმაინაშვილს შეყავს შეცდომაში მოსახლეობა. რატომ შეიქმნა აი ეს პრობლემა და რეალურად რომ აუხსნათ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს რა არის სინამდვილეში. ხო, პირველ დავაზუსტებ რომ მე ბრიფინგი არ გამიმართავ სამსაკეთთან დაკავშირებით. კოალიცია ქართულ მოოცნებამ გაავრცელა განცხადება. ირმაინაშვილმა დიდი ხანია რაც კამპანია დაიწყო, მას არ არ ვიცი მე არ მომისმენია პირდაპირ აცხადებდა თუ არა, მაგრამ ადგილზე ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოვიდა ბევრი წყაროდან, რომ ის აპელირებდა ან მისი მომხრეები ხას უსვამდნენ იმას, რომ სწორედ ის იყო კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი, რა თქმა უნდა, ეს არ შეესაბამება სის არ შეესაბამება სიმართლეს, ამაზე მოწმობს და ჩემი წარდგენა ის, რომ ჩემ წინა საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობენ უშუალოდ პარტიის წარმომადგენელი ministrები, ასევე მთელი მთელი ესე ვთქვათ, ministrთა კაბინეტი, პარლამენტის წევრები, ეს ინფორმაცია როგორც გითხარით, ალბათ ირმაინაშვილს აწყობდა მსგავსი ტიპის ინფორმაციის გავრცელება, მაგრამ ეს ინფორმაცია უკვე დღეს ეს ასე ვთქვათ, ეს საკითხი დღეს წესრიგში უკვე აღარ დგას, საკმაოდ ხანია მოხსნილი არის და ამ საკითხს რა თქმა უნდა პრობლემა დარგან ვიხილავ დღეს ჩემს წინასაარჩევნო კამპანიას შემოუერთ და ბატონი დავით სერგენკო და ჯანდაცვის მინისტრი დღეს მქონდა ექიმებთან შეხვედრა, საგარეჯოს ექიმებთან შეხვედრა. ხოთაშორის ძალიან ცუდი ინციდენტი მოხდა, ამაზეც შეიძლება საზოგადოების ინფორმირება. ქალბატონი ირმაინაშვილი შეეცადა ჩვენი შეხვედრის ჩაშლას, რაც ძალიან სამწუხაროა. ეს მის, ასე თქვა, პოლიტიკურ კულტურას ნამდვილად კარგად არ ახასიათებს და კარგად არ მეტყველებს, მაგრამ ჩვენ შეხვედრა მაინც მოახერხეთ, საკმაოდ წარმატებულად დამთავრება ამ შეხვედრის და პრინციპში მეც გმაყოფილი ვარ და ministrit დავფიქრობ რომ შეხვედრის მონაწილეებიც გმაყოფილები დარჩნენ ამ შეხვედრით. როგორც ვიცით, თქვენ ასევე აქტიურად ხდებით იქ ჩასახლებული ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებსაც. თქვენ როგორც ადამიანს, რომელსაც აქვს გამოცდილება ადამიანების უფლებების დაცვაში, როგორ მიგაჩნიათ მათი პრობლემების გადაწყვეტა თქვენი მხრიდან, როგორც მაჟორიტარი დეპუტატის მხრიდან? ამ თავარი პრობლემა და რაზეც ეთნიკური აზერბაიჯანული თემის წარმომადგენლები აპელირებენ, ასევე არის დაკავშირებული ასევე არის ადგილობრივი პრობლემები, იგივე პრობლემები აწუხებს რაც ქართულ მოსახლეობას, გზა, წყალი, გაზიფიცირების ბოლომდე მიყვანა. რა თქმა უნდა, ამ პრობლემების მოგვარებაში მეჩემ როლს უხედავ, იქნება ეს მშუამდგომლობა ამ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან თუ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, ოდნავ სპეციფიური პრობლემებიც აქვთ მათ მიწის დაკანონებასთან დაკავშირებული პრობლემები და შევპირდი რომ ეკონომიკის სამინისტროსთან სამინისტროსთან ამ საკითხს გავარკვევ და მათ ბოლომდე ინფორმაცია ნორმირებას მოახდენ შეძლებენ თუ არა მიწის დაკანონებას. რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანული თემისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ინტეგრაციის პრობლემა. ამიტომ განათლების მიმართულებას მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს. ლამბალოში შენდება ძალიან დიდი სკოლა და ამ სკოლის მშენებლობამ და განათლების მინისტრმა დავათვალიერეთ. მე ვფიქრობ, ეს იქნება ეს არის ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი ეროვნული მცირასავების ინტეგრაციის კუთხით, მაგრამ განათლების მიმართულებით ძალიან ბევრია სამუშაო და აზერბაიჯანის აზერბაიჯანულ თემში ასევე ბევრია სამუშაო ჩემი აზრით ქალთა როლის გაძლიერებაზე და მე დონორი ორგანიზაციების დახმარებით პატარა პროექტების განხორციელებას გეგმავ, რომელიც ხელშეუწყობს აზერბაიჯანულ თემში ქალთა გაძლიერებას, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ახალგაზრდობაზე თუ შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ზოგადად ქართულ მოცნებამ ერთ-ერთ პრიორიტეტად სწორედ ახალგაზრდების ხელშეწყობა რეგიონებში დაასახელა, ამიმართულებით თუ გეკნებათ რაიმე ინიციატივები. ეცეთ რა, ჯანდაცვის სამინისტრო ახორციელებს ძალიან საინტერესო საინტერესო პროექტს, პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს შრომის ბაზრის კვლევას და ერთის მხრივ დამსაქმებლების და მეორე მხრივ დასაქმებულებას და დამსაქმებლების და სამუშაოს მაძიებლების ერთმანეთთან დაკავშირებას. მე ვფიქრობ, რომ საგარეჯოს ახალგაზრდობისთვისაც ამ პროექტის შედეგების სწორად მიწოდება იქნება ძალიან საინტერესო იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოთ მათ დასაქმებას. იმიტომ რომ დასაქმება არის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც ისევე როგორც საქართველოს მაცხოვრებელ ნებისმიერ ადამიანს, ასევე საგარეჯოს მოსახლეობასაც ძალიან აწყობს. უცხებს. არასაპარლამენტო და საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი უცხადებს ბოიკოტს შუალედურ არჩევნებს, მათი განცხადებით ეს არჩევნები არის არალეგიტიმური, არაკონსტიტუციური და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ შეაფასებდით მათი მხრიდან ასეთ გადაწყვეტილებას? აა, რა თქმა უნდა, არასერიოზულად ვაფასებ ამ გადაწყვეტილებას. მე ვფიქრობ, რომ თითოეულმა პოლიტიკურმა ძალამ, რომელსაც ამბიცია აქვს პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიური მონაწილეობა მიიღოს, არ უნდა გამოუცხადოს ბოიკოტს არჩევნები, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი საშუალება, რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე სერიოზული ზეგავლენა მოახდინონ. ასე რომ მათ გადაწყვეტილებას მე ეს მათი გადაწყვეტილება ასე თქვა თავად თავად განსაზღვრეს რომ ასეთი უნდა ყოფილიყო მათი დამოკიდებულება შუალედური არჩევნების მიმართ მე არ ვფიქრობ რომ ეს სწორი პოზიცია რაც შეეხება არაკონსტიტუციურობის საკითხს ასევე არ ვიზიარებ იმ მოსაზრებას რომ ეს შუალედური არჩევნები არაკონსტიტუციური არის იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს არ უთქვია რომ 2012 წელს მაჟორიტარული სისტემით არჩეული დეპუტატები არაკონსტიტუციურად იქნენ არჩეული ან მათი მანდატები უნდა გაუქმებულიყო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ეს არ წერია და ეს შუალედური არჩევნები არის სწორედ 2012 წელს ჩატარებული არჩევნების დროს არჩეული დეპუტატის ასე გამოთავისუფლებული ადგილის შესავსებად ჩატარებული არჩევნები ასე რომ მე არ ვფიქრობ რომ ამ კონკრეტულ შუალედურ არჩევნებს ეხება ეს გადაწყვეტილება ძალიან ცუდი იყო რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ სწორ განმარტება არ გააკეთა შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით და ასე ვთქვათ ასეთი ასე ვთქვათ პრობლემის წინაშე დაგვტობა, მაგრამ ჩემი პირადი მოსაზრება თუ გაინტერესებთ, როგორც იურისტის მიართვლი, რომ ეს არჩევნები არაკონსტიტუციურია. და სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, თქვენ გაგცაშვალებ, რომ მიმართოთ თქვენ სამომრჩეველ საგარეჯოს მოსახლეობას, რატომ უნდა მოვიდნენ ისინი არჩევნებზე და დაუჭერენ ხარი თქვენს კანდიდატურას. აა ძალიან დიდი მადლობა ამ საშუალების მოცემისთვის. აა მე ყველა შეხვედრაზე ვამახვილებ ყურადღებას იმაზე, თუ რატომ უნდა პირველი, უპირველეს ყოვლისა, რატომ არის მნიშვნელოვანი არჩევნებზე მისვლა, იმიტომ რომ ეს არის ამორჩევლის ხელში ყველაზე უფრო ყველაზე უფრო პირდაპირი საშუალება, რომ თავად გადაწყვიტოს თავისი მომავალი. თვითონ მიიღოს მონაწილეობა ქვეყნის მშენებლობაში და იმის გადაწყვეტაში თუ ვის ფიქ ვის უნდა ანდოს ასე ვთქვათ კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება მისი სახელით ასე რომ მე ვფიქრობ რომ ჩვენი მომავალი ჩვენს ხელში არის და ეს საქართველოს საგარეჯო სამომრჩეველმა ძალიან კარგად უნდა გააცნობიეროს გარდა ამისა ეს არის ძალიან სერიოზული არჩევნები იმ გაგებით რომ ეს არის კონკურენცია იდეოლოგიებს შორის ასე იდეოლოგიების ჭიდილი თავიდანვე ასე შეფასდა ერთის მხრივ ერთ მხარეს არის პოლი პოლიტიკური კოალიცია ძალიან მკაფიო და თანმიმდევრული დღის წესრიგით, ძალიან მკაფიო და თანმიმდევრული ღირებულებათა სისტემით, რომელიც არის საქართველოს ევროპული არჩევანი და მეორეს მხრივ არის პოლიტიკური ძალა საკმაოდ გაურკვეველი და ბუნდოვანი დღის წესრიგით და ძალიან ბუნდოვანი საგარეო თუ შიდა პოლიტიკური შიდა პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, ხედვებით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ 2015 ეს არჩევნები, შუალედური არჩევნები არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. თითოეულ საგარეჯოელს მინდა მოუწოდო, მოვიდეს 31 ოქტომბერს და კიდევ ერთხელ მისცეს ხმა კოალიცია ქართულ ოცნებას, კოალიცია ქართულ ოცნების კანდიდატს, იმ პოლიტიკური ძალის კანდიდატს, რომელმაც 3 წლის განმავლობაში დაადასტურა, დაამტკიცა, რომ მას შეუძლია კონკრეტული საქმის კეთება და მას აქვს თანმიმდევრული პოლიტიკა როგორც ქვეყნის გარეთ, ასევე ქვეყნის შიგნით და მისი მთავარი პრიორიტეტი არის ადამიანი. და არ განგარვავთ ოფ იმას, რაზეც სულ საუბრობ ვფიქრობ ხოლმე იმ პროექტებში, იმ რეფორმებში, რაც ამ სამი წლის განმავლობაში განხორციელდა, ჯანდაცვა იქნება სოფლის მეურნეობა თუ განათლება, ეს პრიორიტეტი, პრიორიტეტები ნამდვილად ჩანს. ასე რომ ყველა საგარეჯოს კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რომ 31 ოქტომბერს ხმამისდეს კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატს. მადლობა გიხდით ჩვენთან მოერთანებისთვის, წარმატებას გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს. მაყურებელ შევასწავლეთ, რომ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი იყო საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან თამარ ხიდაშელი რეკლამის შემდეგ ჩვენ და დაუბრუნდებით თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართულოს ნაბა რესპუბლიკელების წევრთან საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარესთან ტრისტან ჯინჯარაძესთან ერთად არ გადართო ჩვენს მომალე დაუბრუნდებით ეთერში თავისუფალი ტრიბუნა კვლავ პირდაპირ ეთერშია მე შეგასთემთ რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი სტუმარი არის თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე ტრისტან დინჭარაძე მოგესალმებით ბატონ ტრისტან მადლობთ ჩვენთან მოგზანებით მოგესალმებით მივესალმები მაყურებელს მადლობთ მოწვევისთვის ბატონ ტრისტან საკრებულოს წევრი ბრძანდებით ამიტომ ბუნებრივია აუცილებლად მინდა გითხოთ იმ საკადრო ცვლილებებზე რომელიც თბილისის მერიაში განხორციელდა თავად მერი დავით ნარმანია აცხადებს, რომ ამაში საპანიკო არაფერი არ არის, თუმცა არის ესეთი ვარაუდი, რომ ხომ არ უკავშირდება ეს ცვლილებები ბიუჯეტის შესრულებას ან პირიქით შეუსრულებლობას. აი, თქვენ რას ფიქრობთ ამის შესახებ და როგორ აფასებთ ამ ვითარებას? მადლობთ შეკითხვისთვის. მე ვფიქრობ, რომ საპანიკო ნამდვილად არაფერია, დავით ახმებია ამაში ბატონ დავითს, მაგრამ ნუ მნიშვნელოვანი ცვლილებები ნამდვილად მოხდა. ეს ცვლილებები რაც ბოლო დღეებში მიმდინარეობს მერიაში, ნუ ერთი სიტყვით გამოწეული ნაწილობრივ ნამდვილად არის იმ იმ იმის გამოც, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ანუ ზოგიერთი მიმართულებით საბიუჯეტო პარამეტრების შესრულება, აა არ არის იმდენად ისეთი, როგორიც უნდა და თქვათ იგივე საკრებულოს უმრავლესობასაც. ჩვენ ვიყავით ზოგიერთი მიმართულებით, ველოდებოდით უკეთეს შედეგებს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ნი ვერ გავედით იმ, ვერ გავიდა ზოგიერთი სამსახურები, ზოგიერთი სამსახურების ქვეშ მიმდინარე პროექტები ვერ შესრულდა სათანადო ნამდვილად ვერ შესრულდა სათანადო დონეზე და მე პირდაპირ კავშირის ვერ ხედავ ამ შეუსრულებლობას, ნაწილობრივ შეუსრულებლობას. ახლა ესე არ გამოვიდეს, არ გამიგოთ თითქოს რა სადღაც რომელიმე მიმართულებით რაღაც ძალიან სერიოზული ჩავარდნა, მაგრამ არის გარკვეული ხარვეძები და ნაწილობრივ შეიძლება ამითაც იყო გამოწვეული, თუმცა მე როგორც ვიცი, უმრავლესმა სამსახურის უფროსებმა, რომლებმაც დატოვეს თანამდებობები, ძირითადად თავიანთი განცხადებებით განცხადებების საფუძველზე წავიდნენ, მაგრამ ნუ არ არის გამორიცხული, რომ მაინც ნაწილობრივ ეს უკავშირდებოდეს იმ სიტუაციას, რა სიტუაციაც არის ქალაქში. ანუ სიტუაცია გულისხმობს რას, რომ ანუ თუ ახლა შევხედავთ ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარე პროცეს არის ასეთი სიტუაცია რომ ძირითადად თბილისის ბიუჯეტი მოკლედ რომ მიმოვიხილოთ 10 ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულების მიხედვით არის შედგენილი ამ პრიორიტეტების მიხედვით შესრულება ну სადღაც თამაშობს ძირითადად 85-დან 95%-ის ფარგლებში მაგრამ სამწუხაროდ არის ისეთი მიმართულებები, სადაც 95-90% ეს არ არის მაინც და მაინც თუდი მაჩვენებელი ბიუჯეტის შესრულებისთვის ამ ეტაპზე, მაგრამ თუ ვისაუბრებთ ზოგიერთ მიმართულებაზე, გვაქვს უფრო მეტი ხარვეზი, ამიტომ ალბათ ეს მიზეზებიც იყო ამ საგადრო შეიძლება ეს მიზეზებით იყო საგადრო გადაწყვეტილებებიდან დაკავშირებული. უფრო სწორად საკავშირო საგადრო გადაწყვეტილებები შეიძლება იყო ამასთან დაკავშირებული. ბატონ ტრესთან თუ შეგვიძლია გავაცნოთ მაყურებელს მოკლედ ან თუ გაქვთ ინფორმაცია, აი რომელი იყო პრობლემური დარგები? ა მაგალითად გვაქვს ჩვენ მე მაინც მაშინ ავიღებ ამ ჩვენ <laughs> ბიუჯეტის შეფასების ანალიზს და უფრო დეტალურად გეტყვით. პირველი პრიორიტეტი არის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა აღდგენა, მშენებლობა აღდგენა. ამ მიმართულებით არ გვაქვს მაინდამაინც ძუდი მდგომარეობა, სადღაც 93%-იანი შესრულება გვაქვს ბიუჯეტის და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საკმაოდ მასშტაბურად მიმდინარეობს ქალაქში, იგივე თუნდაც გზების აღდგენა დაგება და სხვა სამუშაოებიც, ბევრი სხვა სამუშაოებიც, ალბათ ეს არ არის მაინდამაინც თუდი მაჩვენებელი, თუმცა ის ტემპები რაც არის ამ მიმართულებით, ეხლა მასშტაბები კარგია, მაგრამ ტემპები მაინცნაირად დამაკმაყოფილებელი ალბათ არ არის. ამაც ჩვენაც ამჩნევთ, უმრავლესობის დეპუტატებიც ამჩნევთ და სწორედ ამიტომ ბუნებრივია მოსახლეობაც ამჩნევს ამას პირველ რიგში. და ამიტომ გარკვეული უკმაყოფილება ჩვენშიც არის ამ ტემპებთან მიმართებაში და არის ასევე მეორე მიმართულება ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება. სამწუხაროდ აქ ცოტა უფრო ცუდი შედეგი გვაქვს, კერძოდ 90%-ზე ნაკლებია შესრულება და შესაბამისად აი ეს მიმართულებაც მაინც და ასევე არ არის სახარბიელო მდგომარეობა მაინც რომელიც ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებით. ნუ სხვა მიმართულებები დანარჩენი ისე როგორც არის ჯანდა ჯანდაცვა, სოციალური კულტურა, სპორტი და ასე შემდეგ ეს მიმართულები მეტნაკლებად წარმატებით ხორციელდება, წარმატებით სრულდება ბიუჯეტის პარამეტრები და იმედი მაქვს რომ წლის ბოლოსთვის კიდევ უფრო უკეთეს შედეგებზე გავალთ. თუმცა ალბათ თუ ტემპი ცოტა უფრო არ დაჩქარდა ბიუჯეტის შესრულების და ათვისების ამ თანხების ალბათ მაინც გვექნება გარკვეული თანხები დაგრჩება დარჩება ბიუჯეტში აუთვისებელი და ეს მაინც და მაინც сахарбело, бунებრივი არ არის. თუმცა არ უნდა იყოს ჩვენი თვითმიზანი ალბათ ის, რომ აა ეს მინდა პრინციპში მე რის სამსახურებსაც აა უთხრა ისედაც იციან, მაგრამ ჩვენი თვითმიზანი არ უნდა იყოს ის, რომ აუცილებლად გავიდეთ საბიუჯეტო პარამეტრებზე როგორმე ყველა ყველა რესურსის გამოყენებით და უფრო მაინც ალბათ უნდა ბუნებრივია ცადოთ ბიუჯეტის მაქსიმალურად კარგად შესრულება, მაგრამ ნუ თანხები მაინც მაქსიმალურად რაციონალურად დავხარჯოთ, დავხარჯოთ უნდა. და ჩემის აზრით, ნუ აი ეს ყველაფერი რა პრობლემებით ა არის მე ნუ ზოგი სერიოზული, ზოგი ნაკლებად სერიოზული პრობლემები, ალბათ ამანაც იქონია ამ საკადრო გადაწყვეტილებებზე გავლენა. მე იმედი მაქვს, რომ მერიაში დაინიშნებიან კიდე უფრო კომპონენტური ადამიანები, თუმცა ნუ ზოგიერთი მხელმძღვანელის მუშაობით მე პირადად არ ვიყავი მაინც და მაინც უკმაყოფილო ზოგიერთით მე ზოგიერთით ვიყავი უკმაყოფილოებით, მაგრამ ნუ საერთო ფონი ისეთი იყო, რომ მეტნაკლებად ეს გუნდი მუშაობდა. თუმცა ის ხარბეზები რაც ამ ბოლო დროს გამოჩნდა, მოითხოვდა იმას, რომ შეცვლილიყო ამ გუნდში გარკვეული წევრები და ნამდვილად მაქვს იმედი, რომ ახალი გუნდი გაცილებით უკეთესად იმუშავებს და წლის ბოლომდე რამდენადაც დარჩენილი სამი თვე მაქსიმალურად შეეცდებიან ბიუჯეტის შესრულებას. ამასთან დაკავშირებით ხოთაშერის მოსახლეობაში არის ესეთი კითხვები, რომ ვინაიდან ჯერ არ არის საბოლოო ცნობილი, როდის მოხდება ამ ახალი სამსახურების ხელმძღვანელების დანიშვნა და შემდეგ როგორ მოხდება მათი შეთანხმება საკრებულოს წევრებთან, მოსმენები პრიორიტეტების გაცნობა და ასე შემდეგ, ხომ არ შეფერხდება ის პროექტები, რომლებიც მერიამ უკვე დაიწყო? არა, ეს პროექტები ნამდვილად არ შეფერხდება, ის რაც ის პროექტები, რაც უკვე დაკონტრაქტებული გარკვეულია ის გაგრძელება დება ჩვეულებრივი ტემპებით რაც შეთანხმებული იყო რაც უკვე შეთანხმებული იყო თანაც ახლა ის სამსახურები რომლებიც დარჩნენ ხელმძღვანელების გარეშე იქ მოვალეობას ასრულებენ მოადგილეები ისინი საკმაოდ კომპეტენტური ადამიანები არიან და ჩემს აზრით ის საფრთხე რაც თქვენ აღნიშნეთ რამდენიმეულად არ გვემუქრება ფიქრობ რომ ნამდვილად წარმატებით გაგრძელდება ეს პროექტები რაც მიმდინარეობს ახლა თუმცა ვისურვებდი კიდე ერთხელ ვამბობ რომ აი მიაქციონ სამსახურების უფროსებმა ყურადღება იმას რომ ტემპები დასაჭ ნამდვილად დასაჭკარებებია აი განსაკუთრებით ამ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. ბატონმა დავითმა ნორმანიამ თბილისის მერმა დღეს გააკეთა განცხადება სოციალური დაუცველობისთვის ელექტროენერგიის ტარიფთან დაკავშირებით შემოღებულ სუბსიდირებაზე. მან აღნიშნა, რომ უკვე მიმდინარე თვიდან განხორციელდება ეს პროცესი. ამ შემთხვევაში ეს მხოლოდ მერის კომპეტენცია თუ საკრებულოც იქნება ჩართული ამ პროცესში? ამ პროცესში საკრებულო ჩართული იყო ჩვენთან მერიამ ეს პროექტი ბუნებრივია შეათანხმა გავიარეთ ეს პროექტი და ჩვენ მივეცით თანხმობა მერიის მიერ და წარმოდგენილ ვარიანტს ამ სუბსიდირების ასე რომ მერიამ შეიძლება უკვე დაიწყოს ჩვენი თანხმობა ამაზე უკვე არსებობს და ამიტომ მერიამ სრულად თავისუფლად შეუძლია დაიწყოს ამ პროექტის განხორციელება. მაყურებელი ყავს ხაზზე კითხვა არის თქვენთან მოგესალმები თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ, გამარჯობა. მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობა. რამ რაიონიდან გირეკავს? დიახ. დიახ. ხსენული ვარ ძალიან რომ აი ასე რომ აგინებენ ნარმანიას უაღრესად განათლებულს უაღრესად წესიერს რატომ არაცლიან ესენი სად იყვნენ ისინი 9 წელიწადი ასე რომ დარაზმულები დადიან ეხლა და რომ აგინებენ და არიან ერთთან ბავში რატო გიშლიან ამ ხალხს ნერვებს ამის გმადლობთ თქვით რამე ეს დადეკით რომ რო რასაკეთებს კაცო რას იმაშვები გმადლობთ მადლობთ შეკითხვისთვის და თქვენი მოსაზრებისთვის. გეთანხმებით, რომ ბატონი ნარმანი და ბატონი დავითი ნამდვილად განათლებული ჭკვიანი ადამიანია, კომპეტენტური და მუშაობს საკმაოდ წარმატებით, უბრალოდ ყოველთვის, როცა აა აი იყრება ხოლმე გუნდი, გარკვეული პერიოდის შემდეგ ბუნებრივია მას გადახალისება სჭირდება. ამიტომ მართლაც დავით ახმები ბატონ დავით რაც დღეს განაცხადა, რომ აქ საგანგაშო და ისეთი აჟიოტაჟის ასატეხი სიტუაცია ნამდვილად არ არის. მე ვფიქრობ, რომ ის გადაადგილებები, ის საკადრო თვლილებები, რაც მოხდება, პირიქით უკეთეს წაადგება ქალაქის მერიას და ვფიქრობ, რომ ის რაღაც აგორებული აგორებული ჯორი თუ მართალი რაც ლაბარაკია ძირითადად მაინც ამას ახმოვანებენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები ну არაფერი ისეთი საგანგაშო არ ხდება და ну ნამდვილად თვითონ გამოწვეული მიზეზები და საბაბებია ეს. ელექტროენერგიის სუბსიდირებაზე საუბრობდით ჩვენ და ამასთან დაკავშირებით ნაციონალურმა მომთრობამ რამდენჯერმე გაავრცელა განცხადება რომ გადაწყვეტილება მხოლოდ სოციალურად დაუცველების სუბსიდირებასთან დაკავშირებით იყო არასამართლიანი იმ პირობებში, როდესაც შესაძლოა მოიხსნას ვაუჩერების სისტემა თბილისში. ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვით თქვა? ჩემი საზრით მაინც ჩვენი ბიუჯეტის პირობებში ჩვენ э, მერიამაც და საკრებულომაც ალბათ ოპტიმალური გადაწყვეტილება მიიღო, იმიტომ აა ნამდვილად э, არ მიმაჩნია მე სამართლიანად რომ э, იმ ადამიანსაც დავეხმაროთ, თქვათ, ვისაც პირობითად თვეში 3-4000 ლარი აქვს ხელფასი, იმ ადამიანსაც იგივენაირად დავეხმაროთ, ვინც ვის მინც ამ თანხას ღებულობს ხელფასის სახით და დაუშვათ იმ ადამიანსაც იგივე თანხით აღხმაროთ, ვისაც 300-400 ლარი აქვს დაუშვათ თვიური შემოსავალი, ხო? უნებრივია ის დიფერენციაცია, რაც გაკეთდა და ჩვენ ამ შემთხვევაში აქცენტი ავიღეთ სწორედ ვირითად სოციალურად და ძირითადად სოციალურად დაუცველ ფენაზე, იმაჩნია ეს წორმიდგომად თუმცა აქ ნუ შეიძლება კამათი კონკრეტულად იმაზე, რამდენ ქულიანებზე უნდა შევჩერებულიყავით, თქვა რამდენი ქულის შემთხვევაში უნდა გაგვეცა ეს სუბსიდიები და რამდენი ქულის ზევით უკვე აღარ გაგვეცა. ნუ ამაზე ბევრი ვიმსჯელებ და ვფიქრობ, რომ ოპტიმალური ვარიანტი შეირჩა მაინც. ახალ წლამდე რამდენიმე თვე დარჩა და თუ არის ცნობილი როდის დაიწყება ან თუ დაწყებულია უკვე მუშაობა 2016 წლის თბილისის ბიუჯეტზე და პრიორიტეტები თუ იქნება იგივეა ან ცვლილებები ხომ არ იქნება ა მუშაობა დაწყებულია უკვე საკმაოდ დიდი ხანია მომავალი წლის 2016 წლის ბიუჯეტზე პრიორიტეტები იგივე დარჩება ეს 10 პრიორიტეტი დარჩება ისევ მომავალი წლის ბიუჯეტში, თუმცა ბუნებრივია რომ შეიძლება მოხდეს გარკვეული თანაფარდობების შეცვლა, რაც თქვა წინა 2015 წლის ბიუჯეტში იყო, ზუსტად იმ პროპორციით შეიძლება არ გადანაწილდეს მომავალი წლის ასიგნებები. მაგრამ ну ძირითადად ეს პრიორიტეტები მაინც დალაში დარჩება. ამასთან დაკავშირებით ერთი მომენტიც მინდა თქვა, რომ თუ შევხედავთ ისე 2015 წლის ბიუჯეტის მიმდინარეობის შესრულების მიმდინარეობას, იქ იკვეთება ასეთი ტენდენცია, რომ ну უფრო ეფექტურად ამ ბიუჯეტის ათვისებას ახერხებდნენ რაიონის გამგეობები. თქვათ, საბურთალო, ისანი, ну თითქმის ყველა რაიონი გაცილებით უფრო მაღალი პროცენტით ითვისებდნენ და უფრო ეფექტურად ბიუჯეტს ვიდრე სამწუხაროდ ვიდრე ზოგიერთი ქალაქის სამსახური. ამიტომ ვთვლი რომ თუ ეს ტენდენცია გათვალისწინებული იქნება და ამ საკითხს ალბათ ჩვენ უმრავლესობას ფორმატშიც დავაყენებთ და მე რეას ამ ჩვენ მოსაზრებას ბუნებრივია მივაწვდით, თუ ეს შესრულების ეს ტენდენცია იქნება გათვალისწინებული, ამის საფუძველზე შეიძლება რომ გარკვეული танხები უფრო გადასროლილი იქნას გამგეობებით მიმართულებით და ну თქვათ ცოტა შეუმცირდეთ საქალაქო სამსახურებს ბიუჯეტი და ეს танხების ამ танხების ათვისება დაუშვათ დაევალოთ ქალაქის სხვადასხვა რაიონების გამგეობებს გამგეობების სტრუქტურებს შეიძლება ეს უფრო ეფექტური იყოს და კიდევ უფრო ეფექტური გახადოთ ქალაქის მთავრობის მუშაობა ამ ცვლილება ამაზე ალბათ ვიმსჯელებთ ჩვენ უმრავლესობის ფორმატში და მევაწვით მოსაზრებებს მერიას. კიდევ ერთი მაყურებელი ყავს ხაზზე. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ისა, ბატონო, თუ შეიძლება გითხარით ისა, მოვისმინე ტელევიზორში, რომ სამარშველო სამსახურსო, სამარშველო სამსახურსო შეიძლება მოემატოსო ხელფასზე და თქვენ როგორი შეხედულებისა და თუ შეგიძლიათ გვითხრას თუბზანდების კომპეტენტური პირი ამცას. მადლობთ. მე კონკრეტულად ვერ გეტყვით ნამდვილად არა ვარ კომპეტენტური სამაშველო სამსახურს ამ ეტაპზე ემატება თუ არა ხელფასი, მაგრამ ცხადია თუ მოემატება სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებს ხელფასი, ამაში თუ ვერაფერს ხედავ, იმიტომ რომ მათი სამუშაო საკმაოდ რთულია, რისკის შემცველია და ბუნებრივია ამ ხალხს შესაბამისი დაფასება სჭირდება, ასე რომ აქ პირიქით მე მგონი თუ ასე მოხდება, აქ ეს კარგი იქნება და ვერაფერს აგანგაშოს ან რაიმას ხას ვერ ხედავ აქ. ბატონ დრესთან ჩვენ გადაცემის ბოლოს ერთი კითხვაც მინდა დაგისვათ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იყო თამარ ხიდაშელი თქვენი თანაგუნდელი რომელიც აპირებს კენჭი იყაროს საგარეჯოში როგორ აფასებთ მის კანდიდატურას და რატომ უნდა დაუჭიროს მას მოსახლეობამ? აა ქალბატონ თამარ საზოგადოება იცნობს, დიდი ხანია იცნობს მისი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მოღვაწეობის პერიოდიდან. ის ძალიან განათლებული ხალბატონია, ძალიან კომპეტენტურია ბევრ სხვადასხვა საკითხში და ფიქრობ, რომ კოალიციამ ძალიან კარგი არჩევანი გააკეთა, როცა მასზე შეჩერდა ეს არჩევანი. მე ვფიქრობ, რომ აა ამ არჩევნებში ხალბატონი თამარი ნამდვილად მოიგებს ამ არჩევნებს და ეს იქნება კიდე ერთხელ თელი კოალიციის წარმატება რომ ფიქრობ რომ ეს ნამდვილად მოგებით დამთავრდება ხალბატონი თამარის გამარჯვებით მადლობას გიხდი ჩვენთან მომწანდებისთვის წარმატებას გისურვებთ თქვენ და თქვენს კანდიდატსაც მადლობთ ასევე მოწვევისთვის მადლობთ მაყურებელს ყურადღებისთვის მადლობა სულ ხდებით მადლობთ. მაგრობა შევახსენებ რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობოდა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან თამარ ხიდაშელი და თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე ტრისტან ჯინჭარაძე მე ხოლმდე გემშვიდობები და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ ნახვამდის